ezagutu kaleak mugitzen diren leku bat. Zurekin aldatzen den arrizko herria. Bisitari bakoitzeko aukera bat eskaintzen dizuna. Bertako ekoizlekin batera azteko, gozatzeko, dastatzeko. Ezagutu gure gastronomiaren bitartez, bizitzari beste usain eta zapore batzuk hartzeko herria. Sagardoaren lurraldean, tradizioak zainduz, oiturak berrasmatuz, festari jairik ez emateko leku bat. Elkar ezagutza artelanik ederrena dela irakatsiko dizuna. Sortzailea. Eraldatzailea. Ezagutu kultura eta jatorri ezberdinetako pertsonei ateak zabaltzen dizkion herria. Berdintasunean eta lankidetzan oinarritzen dena. Anitza. Feminista. Ekintzailea. Ezagutu kirolarekin denok irabazten dugun herria. Naturaren eta paisaiaren aberastasuna zentzumen guztiekin biziz. Esperientzia ezberdinak bizitzeko leku bat. Sentitzeko, arnasteko, ezagutzeko. Zure burua ezagutu, Hernani ezagutuz.